te llamas? Fernando. ¿Fernando qué? Fernando Toro. Fernando, ¿cómo estás de salud? Por ahora no muy bien. Estoy como mal desde el brazo y de, las costillas. ¿Cuántos años tiene don Fernando? Tengo 65. ¿Y qué hace don Fernando? Trabajaré. Don Fernando trabajaba vendiendo en el semáforo. Muy malo hoy no he vendido nada. <laughs> Fernando trabaja en la esquina, ¿esta es que la 48? 48 con la 70. Hace unos días un Santra el señor que me vende los aguacates o vendía los aguacates está ahí un Santra lo golpeó Pero tuviste la culpa, diga la verdad. No. Él. Y la empresa respondió. Hombre, uno sabe todavía quedará. No me han dado un peso, siquiera para pagar. Pero sí se presentaron, dijeron que, o no. Lo que pasa es que yo las dos audiencias que me han hecho, yo las he ganado. Ajá. Pero no sé qué pasa. resulta. ¿Y la salud quién la cubrió? seguro. Fernando, ¿y tenés familia? Tengo obligación. ¿Y cuánto es tu obligación? Tres la y Con, Y la señora es la misma que trabaja por acá, ¿cierto? No. Ya no trabaja. La señora no. Hasta la amiga mía. No me hablas de tres ¿Sí? Diga, ¿hasta cuándo va a trabajar? ¿Cuándo se va a jubilar? Esa es la pregunta. ¿Jubilar? <laughs> Dale, don Fernando, me le pague.